中ににゃんじ告白しながら好きだャン女王様風にニャンニャン温泉入ってニャー チュピカチュピカチュピカチュピカチュミカレカピカチュピカチュピカミカピカチュピカチュ田中先輩俺のプリン食べましたよね田中先輩田中先輩無視しないでくださいよプリン食べましたよね先輩先輩俺今寝てるよいや嘘ですよね るまる準決勝変顔真顔おこ顔似や顔しゃくれぶりっ子福顔4人目ブサ顔中顔かき上げウインク後ろを向いてねこっちを見ろ 危険捕食生物ウケるうわ、なんかこっち向いた。こっち見んなし。こっち見んなよ、マジで。こいつめっちゃ見てくるやん。ウケる何あの眉毛。短くね You got that big, big bubble cut. Better keep my mouth shut. I'll just watch you do your thing. Sipping on that pink champagne. はい。うん